اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرات کفار میں تین دفعہ کسی بادشاہ کو پکر ایک ایسے ہونے شخص پر ہوا جو درختوں کے کام کام چھاؤں چکر اسے دیکھ کر بادشاہ جاتے کہا کہ اے بوڑے بوڑے بوڑے کیا ان درختوں سے پھل کھانے کی امید ہے جن یعنی کی تو خدمت میں لگا ہوا ہے تو اسی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت ہم سے پہلے لوگوں نے زراعت کی تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا اسی لیے ہم بھی اپنی آنے والے کے لیے مدد کر رہے ہیں تاکہ ہماری اسی محنت سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں بادشاہ کو اسی کی یہ بات بہت ہی پسند آئی اور اسی نے خوش ہو کر ایک ہزار اشرف یا مورے کو انعام دی اسی پر وہ بڑا کشت کر کھل کر ہنس کر تو اسی نے جواب دیا کے اسی کبھی نکال دے ہوا یہ بات سن کر بادشاہ نے ایک ہزار اور دے دی اس پر گھوڑے کو پھر ہنسی آگئی بادشاہ نے معلوم کیا اب ہنسی کی کیا بات ہے تو اسی نے عرض کیا حضور کار کار پورا سال گزرنے کے بعد ایک ہی مرتبہ فائدہ حسن کر سکتا مگر میری اس ذراعات نے اتنی سی دیر دیتو مرتبہ خاطر خواب آدھا پہنچائے یہ سن کر بادشاہ نے ایک ہزار اشرف اور پہنچائے اور کارس کا کو اپنے کام میں لگا کر چھوڑ گیا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تو اپنی زمین میں زمین کا مونا جوتنا نہ چھوڑ اگر جن دچان چلا ہو جائے خیر خیر خیر خیر مومن مومن مومن